hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज और एरे पर आधारित है आइए चलिए देखते हैं प्रोग्राम क्या है यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने बनाया मेन फंक्शन और यहां पर इंट टाइप का एक एर नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी साइज मैंने 5 रखी और ये वेरिएबल एरे टाइप का है ठीक है एरे टाइप का ये वेरिएबल है स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान है और अब यहां पर मैं एक एक करके वैल्यूज स्टोर कराया मैंने जैसे मान लीजिए ये एरे की साइज मैंने 5 रखी है और यहां पर 5 वैल्यूज ही मैंने इसमें स्टोर कराया है और फिर थर्ड एलिमेंट ये देखिए ये लिखा हुआ है थर्ड एलिमेंट तो थर्ड एलिमेंट कहां पे आएगा देखिए ये हो जाएगा ए जीरो यानी एर जीरो ये हो जाएगा एर वन ये एर टू एर थ्री यानी यहां अगर हम यहाँ टू के जगह यहाँ पे देखिए ये थर्ड एलिमेंट तो दिया हुआ है थर्ड एलिमेंट कैसे है ये क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी तो जीरो वन टू यानी यही तो थर्ड एलिमेंट होगा थर्ड एलिमेंट थर्टी होगा लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं एड टू समझ में आया कैसे ये थर्ड एलिमेंट होगा क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी तो ये जीरो हो गया ये वन हो गया ये टू तो अगर वन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वन टू थ्री यही ना थ्री होगा तो थर्टी आएगा और देखिए ये फोर है तो फोर क्या आएगा zero one two three four four में फिफ्टी आएगा यानी कि फोर्थ एलिमेंट आपका फिफ्टी है तो चलिए एक बार इसको कंपाइल रन करवाते हैं तो यहां से कंपाइल करवाया सक्सेसफुली कंपाइल हो गया आप यहां से रन करवा लेते हैं तो जैसे ही रन करवाया तो आप देख सकते हैं कि 30 और 50 प्रिंट हो रहा है है कि नहीं क्लियर है चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा जैसे मान लीजिए अगर इसकी साइज में 7 रख देता हूं 7 ध्यान दीजिएगा साइज क्या रखी सेवन और यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट्स को ऐड करता हूं इसमें जैसे सिक्सटी कर दिया कॉमा फिफ्टी सिक्स कर दिया कॉमा ठीक है अब देखिए ये तीन तीन छह एक साथ सात एलिमेंट हो गए तो अब ये इतना ही रखते हैं अब क्या करते हैं यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाते हैं ठीक है अब देखिएगा यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं ये चीज जो है ना एक एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा यानी और यहां पे डबल कॉमा के अंदर लिखूंगा यहां पर कौन सा एलिमेंट है ये one two three four five six seven seventh element यानी कि सिक्स एलिमेंट तो यहां पे मैं लिखता हूं seventh element is equal to percent d ठीक है और यहां पर बैक एन क्योंकि लाइन चेंज करना चाहता हूं इसीलिए मैं बैक एन लगा रहा हूं और फिर कॉमा दे करके एर ए डबल आर एर और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है यहां पे प्रिंट कराना है सिक्स को ठीक है सिक्स वाले एलिमेंट को मैं प्रिंट कराऊंगा तो चलिए एक बार सिक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं देखते हैं कि क्या होता है ठीक है तो चलिए प्रिंट कराते हैं सिक्स वाले एलिमेंट को यहां पर दे देते हैं सेमीकोलन ताकि ये टर्मिनेट हो जाए टर्मिनेट होने के बाद क्या करना है यहां से कराना है कंपाइल रन तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली अब यहां से रन करवा देते हैं तो यहां पे देख सकते हैं सिक्स वाले एलिमेंट में 56 प्रिंट हो रहा है देख रहे हैं कि नहीं ठीक है अगर यही आप फाइव कर देंगे यहां पे ध्यान दीजिएगा ये सेवेंथ एलिमेंट है और यहाँ फाइव कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स क्योंकि वन से स्टार्ट करेंगे हम अपनी काउंटिंग क्योंकि काउंटिंग तो वन से ही स्टार्ट होती है तो काउंटिंग वन से स्टार्ट होगी लेकिन एरे की इंडेक्सिंग तो जीरो से होती है तो इस वजह से यहाँ पर जीरो से ही ये काउंट करना शुरू करता है तो अब यहाँ से एक बार कंपाइल करवाते हैं वापस से ये कंपाइल करवाया फिर इसको रन करवा लिया तो रन करवाया तो ये देखिए 60 आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स एलिमेंट 60 है तो यहाँ पे देखिए one zero one two three four five यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये पांचवा होगा और सिक्स एलिमेंट क्योंकि वन से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो ये छठवा सिक्स सिक्स एलिमेंट इसीलिए मैंने लिखा है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video